අමදිරීමක් ඔය හිතට තාමත් ඉහිනයටවත් ඔයාම දෙන්නවත් වින් වෙලාබි දුරින් නිවොකීවත් මතක් වෙන්නේ ඔයාවයි තාමත් ආදිරීමක් ඔයේ හිතෙට තාමත් හිනයටවත් ඔයා දෙන්නාවත් Ha ha ha ha ha ආදිරි ඊන මට ගිනත් දුන්න එස් ලිකින් හඳුළු දීලා හිත පුරා රැඳුණු ආදිරිත් රැගෙන ඔබ ගියා නෙගෙද වෙන් වෙලා ඔබ දුන්න දුක දැනීලා ඇස හඬයි තනි වීලා අහදිරීමක් ඔය හිතට තාමක් ඉහිඩයටවත් ඔයා දෙන්නවත් වින් වෙලාපි දුරින්නි මොකීවත් මතක් වෙන්නේ ඔයා වයි තාමත් අදිරීමක් ඔය හිතට තාමත් ඉඩයට වත් ඔයා දෙන්නාවත් වේදනාවින්න මියදුනත් දිනක මතකයේ යන්නේ නෑ ඔයා නිදුදිම ගලන කඳුළු බින්දුවල දුකේ දන්නේ නැති ඇයි ඔයා උඹේ ළඟින් නැති හින්දා දැස හඬයි තනි වීලා ආදිරීමක් ඔයේ හිතට තාමත් හිනයටවත් ඔයා දෙන්නාවත් විට් වෙලාපි දුරින් නිමුකීවත් මතක් වෙන්නේ ඔයා වයි තාමත් ආදරීමක් ඔය හිතට තාමත් හිදයටවත් ඔයා දැන් නාවත් It's caught in the crossfire